Adam Mickiewicz. Mój kochany, nasz kochany polski poeta. Sonety krymskie. Bardzo ważne. Sonety. Ważne dla mnie, bo z podróży po moim ukochanym Krymie. Ech. Teraz by tam być, słoneczko, może. Dobra, ale my nie o tym. Sonety krymskie. Dwa będą sonety. Pierwszy, uwaga, stepy akermańskie. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloności i jak łódka brodzi wśród fali łączy miąc, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzanu. Już zmrok zapada, nigdzie drogi nie kurhanu. No. Patrzę w niebo. Gwiazd szukam. Przewodniczek łodzi. Tam z daleka błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr. A to weszła lampa Ackermanu. Stójmy! Jak cicho. Słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy! Nikt nie woła. A teraz następny. Cisza morska. Na wysokości Tarkankut. Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie. Cichymi gra piersiami rozjaśniona woda jak marząca, o szczęściu narzeczona młoda, zbudzi się, aby westchnąć i wnet znowu uśnie. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich, okręt lekkim ruchem kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem. Majtek wytchnął, Podróżny roześmiało się grono. He. O, może! He. Pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, co śpi tam, na dnie gdy się niebo chmurzy, a na ciszę długimi wywija ramiony. O, myśli! <laughs> W twojej głębi jest hydra pamiątek, co śpi w pośród złych losów i namiętnej burzy, a gdy serce spokojne zatapia w nim szpony. Taki jest Krym. Taki Krym, który widział Adam Mickiewicz i który ja też miałem okazję widzieć. Niech się zakończy już ta kwarantanna. Niech się skończą te wszystkie rzeczy, żeby znowu można było pojechać w Krym. I Wam też życzę wielu marzeń o wspaniałym Krymie. I oczywiście czytajcie poezję Adama Mickiewicza, wszystkie jego sonety. A jak się skończy kwarantanna, to będziecie odwiedzać wszystkie miejsca, po których sam stąpał i sam opisywał w sonetach. Dziękuję.